В любом бизнесе ежедневно создается огромное количество информации. Вы выбираете для себя лучшее, работая с Торксофт. Но мы с вами знаем, что опасность вирусной атаки в мире информационных технологий всегда существует. Вирусы могут нести серьезную угрозу для данных и ущерб для бизнеса в целом. Об этом мы многократно слышали из разных источников информации, газет, интернета, в выпусках новостей и телеканалов. Существуют разные рекомендации по защите от вирусных атак. 2017 год знаменовался множеством вирусных атак на разные сферы деятельности. Правительство многих стран направило свою деятельность на улучшение кибербезопасности. Мы знаем, как обеспечить безопасность информации в программе Турксофт. Мы представляем вам дополнительную опцию «Безопасность данных. Архив в облаке». помощью данной опции вы сможете защитить данные от взлома и шифрования, гибко настроить регулярное создание архивов, создавать архивы в любое время без помех для работы пользователей, восстановить данные при непредвиденных обстоятельствах, минимизировать риск использования поврежденного файла, получить уведомления о сбоях при архивации, Человек, которому повезло, это человек, который сделал то, что другие только собирались сделать. Создайте архив сейчас. Чтобы воспользоваться опцией, необходимо открыть задание по расписанию, перейти на вкладку «Архивирование в облачное хранилище», создать новое задание, выбрать тип задания, которое вы хотите создать, указывайте срок хранения файлов, Устанавливайте дополнительные настройки формирования файла архива, указывайте время создания архива, синхронизируйтесь со своим Google аккаунтом и включайте задание, чтобы оно было активно. Архив будет синхронизирован с вашим Google диском. Таким образом вы создаете отдельное задание для архива базы данных и отдельное задание для каталога с программой. Как видим, архив успешно создан. Защитите свою бизнес-информацию. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал в YouTube. До новых встреч!